Buenos días. En el programa de hoy hablaremos de uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el cual es educación de calidad, y de cómo llegar a este objetivo mediante la informática. Para ello hemos contactado con dos personas conocedoras e influyentes en el tema. La ONU propone, entre otros puntos, el proporcionar recursos y equipos informáticos para obtener una educación de forma remota en países subdesarrollados. En primer lugar, hemos contactado con Paula Ascorbe, participe en la, ONG LabDu, que nos va a contar su labor. Buenas, vengo a comentar como colaborador de, mi ONG nuestro proyecto y nuestras, nuestros objetivos, ya que tratamos de darle una segunda vida a un montón de equipos informáticos para distribuirlo a lo largo de, un montón de países. Y, nada, sí, comentar que hemos eh, dado vida a más de 9.000 equipos y, nos han ayudado alrededor de 214 centros. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Pero no solo se trata de proveer equipos, sino que una vez hemos dado acceso a la ventana, también tenemos que llenar el paisaje. Para ello, contamos con tecnologías como el Cloud Computing, de la cual nos va a hablar nuestra compañera Laura el cloud computing sirve para acceder a recursos de forma remota. Los archivos y los programas están en un servidor y solo hace falta acceder a dicho servidor. No hace falta tener un programa, un ordenador muy potente. Esto puede servir para dar una educación a niños de todo el mundo, por ejemplo, eh, proporcionando clases virtuales a millones de niños y que tengan acceso a esa educación. Esto, además de ser una opción más económica, como hemos podido comprobar, es un medio de comunicación que puede servir hasta en las condiciones más augustas. Muchas gracias, Laura. Y bueno, concluimos con el programa de hoy. Hemos dado unas pinceladas sobre eh, cómo llegar a la educación de calidad a través de la informática y esperemos que os haya interesado y que juntos podamos conseguirlo.